Ciao! Allora, oggi vi parlo di questo correttore della Essence, questo fa parte della linea Pure Nude, questo, che è il matitone, e il colore che ho io, se c'è scritto, eccolo, è il 20 Pure Sand. La confezione è un 3,2 grammi e ha proprio la forma di una matita che girando sale. E ehm, questo prodotto, una volta arrivato al fine, come sono arrivata io, si fa un po' fatica a prenderlo, ma ci andate con un pennellino e lo usate davvero tutto. questo correttore è un correttore che è nato per essere ehm, adatto al viso, alle occhiaie e all'imperfezione io lo trovo che sia molto morbido anche da applicare, perfetto, preciso perché ha la punta, quindi è molto preciso sulle occhiaie eh. e mm, si sfuma molto bene e ha una coprenza media cosa molto positiva, ha una texture che si fissa da sola comunque sia io vado sempre un attimo a tamponare con la cipria resta intatto tutto il giorno copre bene le occhiaie ha un finish anche abbastanza luminoso e naturale e mi piace, mi piace davvero questo devo dire che è un valido correttore trovo che sugli occhiaie è perfetto va bene anche come illuminante se avete un colore abbastanza chiaro ad esempio sull'arcata sopraccigliare e l'unica cosa per le imperfezioni sul per le imperfezioni tende a sciogliersi un pochino ma ci sono altri correttori questo qua è perfetto a mio avviso per le occhiaie sapete che sono alla ricerca del correttore perfetto e questo mi sembra una valida alternativa e soprattutto un'alternativa low cost che non è affatto male e cos'altro dire? io direi che l'ho trovato davvero valido ah sì, dato che va applicata su tutta la zona del contorno occhi non segna non segna rughette, segna espressione, eh, zampe di gallina, niente, non segna niente, perfetto. L'unica cosa è che mi sembra duri poco, cioè proprio la, la confezione che mi dura un, un mese, un mese qualcosina, però per il prezzo che ha va benissimo. Fatemi sapere se eh, avete provato questo prodotto e come vi siete trovate come sempre, se vi è piaciuto il video mettetemi un like e spero sia utile iscrivetevi al canale, così non perderete le prossime recensioni. Ciao!